Are you ready? はもりでがきだったも思い出しました小さな橋につながった別れの りゆらり漂って春の夢はさすらってどこへ行った遠い花火追いかけて赤く霧が色づいて白い息で立たしてまた花は散るんだ赤く咲いた歌が風でにじむ景色がよりにつなぐ言葉が途切れるように今日もこれも生 また巡る